月日私は僕いつになっても居場所探しで埋もれて 特別じゃない普通のこと果てしない理想がめくる心が壊れそうでもここにある無力な自分このまま していさせてほしい私がして しか 明日いさせてほしい